وليقول الذين في قلوبهم Bismillah. البشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل

الآخر قالوا لم نق من المصلين ولم نق نطعم المسكين وكنا نعود مع الغائبين وكنا Pamalaum lahum anit tazkirati mu'ridin Ka'annahum umurum mustafirah Farrat mi'a kasfarah Bal yuridu kullum ri'in